maman. Demain, c'est ton anniversaire. Et nous voulons te remercier en te faisant un cadeau.

poésie pour toi, maman. Maman est une fleur, mes doigts sont des pétales. Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout, pas du tout. Il a une petite fleur, je t'aime de tout mon cœur.